七里です今日から今日から7時になりましたえいおめでとう <laughs> おめでとうなのかわかんないけどおめでたくはないよねいやおめでたいだろおめでたいでしょだって自分が怠けてただけでしょ違う違う違う違う違う怠けてないんだよ怒 <laughs> らせてただけでしょ、ま、怒らせじゃあのあのー、まあまあ、まいろいろね理由があってね <laughs> はいはいというわけでというわけで今日は何ですかあ待ってやるの挨拶やってないよ忘れたよやりたいですよわかりましたせーのさあ始まりました少量チャンネル翔太です予定、少量ですはい 今日は僕がずっとうんやりたいと思ってたやつですなんでしょうスクショ大喜利はいスクショ大喜利ねはいうんというのもですね、うん、えー、僕らのこの YouTube は、うん、えっ、ー、とスクショを認めてます、うんうんうん、っていうのはまあ僕らの宣伝でもあるし、うん まあ普段使っていいよみたいなやつで使ってるんですけど、たまにね、ツイッターをつぶやくと、なんかスクショで返してくれるの。見たことあるそうそうそう、見たことある。あるうん、あるある。 <laughs> 俺さ、なんかあれ、なんかよくさ、適当につぶやくのよ、たまに。あの、うん、ツイッターとかさ。うん、で、辛いもん好きだよとか言ったらさ、うん、なんか新事実っていうスクショがあってさ、はいはいはい、はい、それよく使われるのを見た。 そうなんだ。よく使われてる。あ、もうよく使われてるやつもあるんだ、ね。あるあるある。何個かある。すごいよね。うん、なんかそこを取って、保存してくれてるわけでしょそうそうそうそう。てくれてる方が。そう。そう。で、えっとね、もともと、この企画はずっとしたいなと思ってて、うんうんうん、ちょっと温めていたんだけど、うん、うん、今日やりましょう。イェイ。ョ小切りが何なのかというと、うん えっと、僕らのツイッターで、うん、えー、っと、3つのお題を出したんだよね。うんうんうん、それは大喜利してくださいって。うん、まず1つ目が、うん、えー、高校時代ずっと好きだった人と10年ぶりの再会、あって思いがけず放ってしまったあなたの反応はが1つ。うん。で、もう1つが、えー、あるカップル YouTuber が SNS で大炎上何をしたああ、はあ、うん。うん。爪が、うん 今まで隠していたことがあるお父さんに言われた衝撃の一言は、ええを3つ僕が用意しました。 <laughs> なるほど。で、思ったんだけど僕これさ、作っといてさ、自分たちがさ、これに合うことをさ、動画内で言ってるかどうかっていうのがあるじゃないうん、もう全然記憶にない。 <laughs> そう。そう。で、これらに対して、えっ、と、そのスクショ1枚で、大切りをしてください。ええすごいね。難しいね。ほんとうん。 ねだからこれに合うことをみんな持ってきたのか、うん、もうこれはねもう僕らの技量じゃありませんうんうんうんそうね見てくれてる方の <laughs> 人任せよ <laughs> チョイスのセンスだよね、うん、もしこれが面白くなかったらまあ僕らのせいではありません <laughs> そんなんでいいのいやいやもともと発してるのはうちらだからそうそうか、うん、そうだ、うん、というわけで、うん、やっていきましょうイエーイ 終了何どんぐらい来たんだろうなこれえ何募集してたのしてましたというわけでまず一つ目が、はいえー、高校時代ずっと好きだった人と10年ぶりの再会あって、うん、思いがけず放ってしまったあなたの反応は見てみましょううん わあ、来てるね、来てんね、来てんね、来てんね。いろいろ来てるよ。え、高校時代ずっと好きだった人と10年ぶりですまあ、久しぶりに会って、全然会ってなくて、うん、見た時の、思いが反応を。言っちゃったこと。ああ、なるほどね。あ、ちょっと待って。俺面白いの見つけた。あ、本当？あ、で、これ最後、それぞれ各部門で金賞を決めるので、うん、1位を決めるので。 <laughs> うん、じゃあいいよ、お願いします。はい。うん。それについてね。うん。 あなたの胸の中で寝たいの。 <laughs> 何があったの <laughs> まあずっと思い続けてて、ね、10年ぶりに会ったらもう。もう寝たいんだよ、 <laughs> いいね。いいね。いいね、いいね。スッと入っていく感じ。うん、そうね。ああ、いいな、うん、ちょっとどんどんいい。俺もちょっといいいいよ。ずっとね、うん、あの、高校時代ずっと好きだった人と10年ぶりの再会、はい、あともう1ヶ月放ってしまったあなたの反応は、うん はいちょっと話しかけないでほしい <laughs> いやもうねあのもうもう違うんだよ、うん、もう好きだったけど思ってたのと違う <laughs> 気づいちゃったんだ変化10年の変化怖みたいなそういう感じになるかもしれないいいねうんええー、ちょっと待ってどうしようかな <laughs> もう一個いいあうんいいよ まあ10年ぶりに会ったね、はい、友達の、い、いよはい中くらいさせろって話よ <laughs> 潔い潔いかっこいいわもうもはやもうチューさせろよみたいな10年待ったんだよこっちはっていうねチューくらいさせろよ <laughs> いいんじゃない俺好き、ね、好きあのそんぐらいでいてほしいうん <laughs> いや面白いねすごいねいろいろ俺もいいじゃんうん次 きますね10年ぶりに会って、うん、まあ高校時代から10年ぶりに会ったからだいぶまあ28、まあ、とか、うん、まあ大人で、うん、合格です <laughs> しかもさ俺さこれいいなって思ったのスーツちゃんと着ててさああ絵がねそうそうそうそうそうちゃんと合格ですっていう、うんうん、どこから目線か分かんないやつ。 確かにね、うん、まあ合格だったらいいよね想像してた通りのなんかまああの10年後ちょっとダンディになってたりとかさ、うん、ちょっともっと男前になってたりとかさ <laughs> でも言われたくないけどねなんか「前 <laughs> で合格です」とか言われるの嫌だ確かに超失礼だよね <laughs> 合格っつってもう俺なんかちょっとこういうのしかさ出てこないんだけど、10年ぶりにね好きな人に会った時の あなたの反応。塩。いいね、直球じゃん。もうしたいんだ。 <laughs> もう、もう、もうその欲しかないだってもう10年ぶりの、10年の、埋めなきゃいけないから。そうよ、もうずっと悶々としてたわけよ。会えずに。はいはいはい。それでもずっと好きだからね。 <laughs> うん。というわけで、こんな感じですね。うん。うん。面白い。面白い。ひょにょ。 いいねいやすごいねよくみんな動画の中からさ、うん、いろんなものをさ <laughs> この発見してくるよねそうだねじゃあ続いてはい続いてがあるカップル YouTuber が SNS で大炎上何をしたです、うん、はいじゃあ行きましょうこれもなんかたくさん来てんね <laughs> そうだねあうんどうしようかないやちょっと待ってこれはいいわうんといいいけよいいよまあカップル YouTuber が大炎上、うん、何をした、うん、 もみもみ <laughs> もうそれはアウトなの <laughs> それはあのどこなんか一応ねこれ SNS っていうくくりにしたのよ、それも YouTube で何かした、インスタで何か発言をしたとか、まあ、全部をくくりにしたのにあえて、まあ、もみもみはどの分野もアウト <laughs> ダメなのねダメなダメですねちょっと いいよ、うぞ。YouTuber がね、うん、カップル YouTuber が大炎上、うん、何をしたか、はいいやわかんないねなんで大炎上したのか分かってないなんか昔のものが出てきたみたいなさ感じだねこれはでもわかんないのよ正直わかんないのよ、うん、何が炎上したのかなんだどう でもなんかさ、あの、バズる時もそうじゃない、うん、なんでバズったのっていう時あるよね。あるあるあるあるあるある。 <laughs> ちょっと、いや、ちょっとわかんない。そう、わかんない。あ、もう、もう一個あった。いいよ。 <laughs> あの、YouTuber が大炎上何をしたうん。はい。完全に下ネタ。 <laughs> いや、まあ、下ネタはちょっとね、まあ、好きだけど。うん。 好き、好き、好き。好きよ。好き、僕も。みんな好きよ。好き。まあ嫌いな人いないやん。でもまあ、一応ね、うん、ダメなんですよ。そうそうそうそう。あの、度が過ぎると、ね。そうそうそうそうそう。みんな好きだけどね。そうそう。どんなし、 <laughs> 完全に下ネタ、 <laughs> どんな下ネタをしたんだって。大炎上するぐらいの下ネタってすごい。うん。あいいよ。 <laughs> どれ ?YouTuber が大炎上。うん。うん、いいうん。じゃあカップル YouTuber が大炎上。うん、うん それの理由は逮捕これはちょっとねまああの、うん、そりゃね、うん、そりゃ炎上するよねそりゃそりゃね、うん、シンプルでいいうんうんうん、いいです俺は好きでもあれだよねある程度の、なんかちょっと知名度がある YouTuber じゃないと逮捕されたからってさ、そんなに大炎上しないじゃん。まあそうだね。まあそうだね。でも結構逮捕されるからな、最近。 <laughs> 誰の話して <laughs> 終了いいねうんあちょっと待っていいの見つけました何なんかその逮捕に似たような感じだと思うまあ何で大炎上したかうん今年39なのよ <laughs> じゃあこれが誰がいいかというと多分この格好で不審者と思われたの <laughs> で確かにこの格好してるからもうね、それはちょっとちょちょっとって多分 るわ。うん。面白い。うん。いやすごいね。うん、すごいですね。いやよく探してくれたよ、みんな。うん。ひょにょ。次行きましょう。うん。もう最後ね、三つ目。三つ目。今まで隠していたことがあるお父さんに言われた衝撃の一言はああ。はい。これ結構俺期待してんだよな。お父さんそうそう。だからうちらの動画でさ、うん、なんかお父さん的発言がそんなあると思って。確かに。あ、じゃあ僕からいきます。うん。 まあお父さんに今まで隠してたことがあるって言われたんでね、うん、うん、宇宙人が心配してくれたのよ <laughs> ちょっとどうなのなんか何とも言えないよねもうなんかえってなるよねどっちみたいななんか何言ってんのお父さんボケてんのか本気で言ってんのかわかんないこの感じ <laughs> いいね。うん。あら、おちょう面白いなった。うん。なんだっけ今まで隠してたことがあるとお父さんに言われた衝撃の一言。うん。成金には慣れてない。 <laughs> いや、まあ、見ればわかる。 <laughs> 見ればわかる、それは。でしょうね。この生活を見れば、 <laughs> まあ、でしょうね。そうだね。まあ、言わなくても。も実は、隠して買ったことがあるんだ。うん。うん。成金には慣れてない。お 。はい。だ、でしょうね。面白い。あ、あったわ。はい、えよ。隠してたことをね、うん、お父さんから、うん、衝撃の一言、はい不倫なんかしてないですお <laughs> これ絶対嘘だよね <laughs> そっか嘘ねなんかよくアニメであるさなんかえ嘘なんてついてないからっていうそのあの嘘 <laughs> そうそうそうそう <laughs> そうそう。不倫なんかしてない。 <laughs> 俺は不倫なんかしていない。自分からね、申告しちゃうあたりがもう不倫してんのよ、そうそうそう。ずっと隠してたけど、 <laughs> 俺は不倫なんかしてない。してなかったらなんで隠してんだって思そうね、そうね。もう一個いいうん。えー、っと、隠し事をしてたお父さんから言われた衝撃の一言。何 スキップができない。あ衝撃。 <laughs> 衝撃うん。お父さんどんだけなんかトラウマだったんだろうって思うよね。そのスキップができないことを。なんか、めっちゃつまずいて、転んじゃったみたいな。あの、恥ずかしくて。恥ずかしくて俺がスキップできないなんて言えない。もしくは、子供が、すごいもう体操選手とかね。うん、あ、 実はすごい運動神経がいい子供なのにめっちゃ教えてきたんでずっとあ指導とかね指導してきたけど私は実は、うん、スキップではでも息子は金メダル取ってんだよみたいな面白いいねうんああもうめっちゃあるどれどれ言ってどれ写真集出すわ しかもさ、多分さ、このメイド服で出そうとしてんの。いや、ちょっと止めるよ、僕は。おお父さん、お父さん、ちょちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう、やめ、やめて、やめて。戻す。すごい、ね。メイド服はやめて、みたいな。なんかもう。自作なのかな自作の写真集なのかな意外なところに需要があるかもしれない、もしかして。あ、俺もいいうん。今まで隠してたことがある。うん、うん。グッズ今週は発売決定。 今まで隠してたことあるんです実は <laughs> お父さん何実は自分のグッズが発売されます <laughs> 自分のなのね <laughs> お父さんのグッズが販売されるそうじゃないこれ多分このこの顔はそういう顔してるよ多分ね、うん、確かにであのね子供はえー、みたいな顔えー、えー、みたいな、えー、グッズ グー、へえって。でも否定もできないからさ。うん。なんかもう。いや、すごい秘密だよね、それ。いや、すごい。いや、もう。いや、すごい、面白い。いや、もう強いね。うん、やっぱ、普段からさ、うん、僕らがツイートしたことに関してのリプをめっちゃ送ってくれててさ、うんうん、やっぱ強いわ。いや、強い。強かった。うん。うん。いや、面白かった。うん、終了。で、ここから、各部門の1位を、はい。金賞か。 を決めようと思いますえー、じゃあまず1個目ね高校時代ずっと好きだった人と10年ぶりの再会、うん、あって思いがけず放ってしまったあなたの反応は、うん、じゃんチくらいさせろって俳優話よ <laughs> もう あの単純に潔かったそうあのもう埋めてくれよ10年、うんうん、っていう気持ちが溢れてうん、もう10ぐらいさせろよっていうそうその強気 <laughs> 俺は応援します、ね、 <laughs> こんだけこっちは10年待ったんだよ10くらいさせろよそうよそうよ <laughs> これ面白いいいね、うん、これ金賞はいはいじゃあ次うん えー、あるカップル YouTuber が SNS で大炎上。うん、何をしたはい。今年39なのよ。 <laughs> <laughs> です。もうこれはね、 もうこの園児の格好でねもうこれ、まあ、つまり YouTube 多分撮影してるから、うん、まああの気合入れて撮影はしてんだけど、うん、あのちゃんとわきまえてみたいな、うんうん、あのー、ねそれなりにちょっとあの場所を選んでこの格好するなら室内で、うんうんうん、外は多分もうね、うん、ちょっと ちょっとってなるから、うん、っていうあれでした39なのにこんなことしてそうそうそうそうちょなんか見るに見るに耐えなかったのかな <laughs> そうねちょっと炎上するくらいだからそう言われるんだろうねきっと気をつけよ気をつけよもう <laughs> そうよこれは本当に下手したら俺らがあり得る話だからそうよ大炎上しないそう気をつけよう、うん、これはもうそ外ではやめようこの格好うん、外でやったら、ね、捕まっちゃうそうねそうね、うん じゃあいいいいよじゃあ最後、今まで隠してたことがある、うん、お父さんに言われた衝撃の一言はういせーのはいグッズ今週発売決定 <laughs> そういいねじゃあこれいい、よ。ん、いやもう これはもう、あれだよね。もう顔が物語ってた。もう、恥ずかしくて言えなかったんだけど、 <laughs> 実は、グッズ発売されますっていう。それで、あの、子供が、へえみたいな顔してるのが僕は好き。うん、 <laughs> お父さんこれ、何してる人なんだろう。 <laughs> そうね。すごく気になる。だから本当はなんかもっと隠してることいっぱいあるんだよ。でも、とりあえず、うん、もう、もう近々の話だから、うん、もうこれは先伝えとかなきゃっていう気持ち、うん、多分なんか 今後迷惑かけるかもしれないみたいな。がよかったね。 <laughs> なんか地下アイドルとかしてそうな感じ。 <laughs> そう。お父さん地下アイドルだったのみたいな。いや。いやすごい。素晴らしい。面白かった。面白かった。ひょにょ。もう今回はこれね、あの、リプをいっぱいしていただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。想像以上にたくさん来てた。また、あの、第2弾。好評ならば。うんうんうん。そうね。第2弾。第3弾もあるかもしれない。 それはちょっとね高評価をしていただければ、うん、 <laughs> 嬉しいですでしかも今日は19時投稿のそうね初回なので、うん、うん、大事大事よ大事よ楽しんで <laughs> そうねいやでも全部ね面白いのよ <laughs> 俺さこれもああこれもよかったな何高校時代好きだった人とテレビに再会いや誰ってやつ 言っちゃうあたりあれよね全然違う感じになってた、ね、そうそうそうそうねいいねうん <laughs> これこれもうみんながハッピーになれるねこの企画はそうねそう誰も傷つけない スクショあの今後も撮っといてほしい、うん、ぜひそうそういろんなところのね、うん、うん、あの使えそうっていうやつその方が僕も編集はかどりますあのここ <laughs> 使使ってもらうために作ろうって思えるあ確かに <laughs> そのうちこれ LINE スタンプ作れんじゃん確かに売ろうぜ <laughs>